Halo guys, balik lagi channel gue Chris kita channel GSL guys. Sekarang gue akan react balik lagi guys ke Suju guys. Gue lumayan seneng gue tadi apa apa Mama Sita, Mama Sita ya guys kalau nggak ya. Nah ini teman-teman juga naruh link di para elf nih guys ya, naruh link Super Junior tapi yang black suit, black suit nih guys. Gue penasaran lagu yang gimana tapi sebelum itu kita intro dulu. Oke okay guys, sorry guys saya layoutnya berubah-berubah terus ya kayak bunglon. Tapi ini sekarang kenapa guys gue reaksi lebih kecil nih uh, tampilannya karena kena copyright mulu guys jadi <laughs> gue perkecil mohon maaf ya guys ya sekali lagi guys ya oke okay, guys ini gue udah buka linknya uh, Super Junior yang Black Suit gue penasaran banget lagunya seperti apa Mama Sita genrenya sedikit-sedikit apa uh, eh, Meksiko Meksiko gitu ya Latin lah guys ya oke okay, guys kita langsung react aja si Super Junior satu dua ceplok arpeggio langsung What? yes lagu ini lagi guys lagunya seperti ini lagi guys kita ulang dikit pertama diiringin sama arpeggio di keyboard ya guys ya. Nice, woo. Bass line-nya keren guys. Gue suka kalau udah bass line keren sama beatnya kan gue udah sering bilang di riak-riak gue beat beat dance banget guys yang di down down semua kayak gitu itu keren banget guys. Yes. Black Suit. <laughs> Oke. Okay. Suju. Itu itu keren guys. Tadi cuman di pecah ya harmonize di sebelah kiri speaker gue ya guys ya. Ini keren banget guys. Cuman uh, suaranya kering banget gitu. Cuman enak efeknya enak banget guys. Woo. Wow, keren ini bass line-nya. Ini perlu gue cover nih guys, lagu kayak begini guys. Wah keren parah ini. Video klipnya juga reverse gitu guys ya. Nice, itu baru first guys ya. Masuk ke bridge nih guys, patahan lagi nih guys. Yes. Yes, kortnya manis lagi. Wih, agresif guys ini. Wow, petnya itu guys. Arpeggio-nya jalan terus. Scene-nya. Eh, feeling-nya keren ya guys ya. Uh, dimensinya pendingnya dari kiri ke kanan. Tuk tuk tuk tuk tuk gitu guys. Nih. Ya. Wuh. Wah gila suju lagunya ngeri-ngeri guys. Ada beras action gitu ya. <laughs> Yes. Wah gila groove banget. <laughs> Bahas lainnya keren guys Bahas lainnya keren kornya uh. uh. <laughs> keren Gila gue intuit banget sih guys Gue intuit banget guys Sangat intuit banget teman lagu ini guys Kita ulang lagi di situ itu Itu keren banget sih Gila, di, dikasih chordnya, dikasih chordnya hanya bass yang nentuin chord kan guys Tapi dikasih keyboard, bang, itu per dua bar, keren guys sound soundnya keren banget mixingnya keren guys ini gila rapi banget pasti kasih sinkopasi semacam semacam sinkopasi gitu. Gila vokalnya. The best nih guys. jarang-jarang gue ketemu beat uh, bass yang ngesustain ya ngesustain cuman drumnya nge duk dutak duk nice <laughs> wah gila fun banget lagu ini Uh, lebar petnya mah. Uh, mama. Ampun. Wah gila ini gue gue sangat merekomendasikan banget nih guys nih lagu Suju ini nih penuh banget ya secara sound. Ini juga easy listening menurut gue ya, menurut gue guys ya. Oke lanjut lagi. Wow keren Suju guys. Oke kemana kita? Oke kemana? Oh, nice. Wow. Wow. Keren. Oh. kuping gua dimanjain guys soundnya gila kaya nih mixingnya penuh dengan mixing automation segala macam guys nice dan video klipnya gue suka ya, gue aduh sorry guys ya gue gak terlalu perhatiin video klipnya ya, karena gue lebih konsen ke musiknya guys ya. Tapi gue ngeliat nih maksudnya tadi dari depan rewind gue nggak tahu kalau kan teman-teman bisa bantu nih arti dari video klipnya apa kalian bisa taruh komentar mungkin nanti kan gue pin ya guys ya. Let's go. Uh. Wow. Wow. Kita pause dulu guys. Eh udah di pause belum sih? Wah, terus selanjutnya ini nih guys. Tuh kan nggak bisa gue pause kan? Nah, Aduh guys, ini gue ketemu lagi lagu ini guys ya yang energik banget nih dari Suju nih guys. Wow, gue barusan denger itu secara, secara sound Mama Sita Black Suit ini gila, ini keren guys. Groove nggak dikasih ampun guys ya. Dropnya hanya sedikit, lo harus disuruh goyang lagi guys. Gila, gokil keren Super Junior nih guys. ini gue juga sempet uh, teman-teman dari Elf juga bilang gue harus ngeriak yang dari KRY. Ya. Ah itu gue nggak tahu singkatannya apa KRY. Katanya itu semacam sub unit. Emang sub unit guys ya kayak di EXO ada CBX dan segala macam. Dan kebetulan di Suju ada KRY. Jujur itu katanya itu main vokalnya daripada Suju ya guys ya Gue penasaran sih gue pengen react juga kualitas vokal mereka main vokalnya seperti apa Salah satunya yang gue, gue baru tahu kyuhyun ya kalau nggak salah yang apa KRY ya? berarti kayaknya itu Kyuhyun bener ya guys ya. Oke okay guys, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, and comment this video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe. Thank you guys for watching. Bye bye.